ataupun mas apabila berada di luar rumah, sentiasa amalkan penjarakan fizikal satu meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Puan Awam, oleh itu anda dinasihatkan

dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada individu tersebut didapati melanggar arahan. Tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan compound. kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita berada di luar rumah dan di tempat awam bagi mengelakkan diri kita dan keluarga terjangkiti COVID-19. Marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Elakkan berada di tempat Kadar kebolehan titan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter. dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Paling selamat, orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tumpuan awam. Oleh itu, Thank you. kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, kehidupan pada masa kini. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah sentiasa amalkan penjarakan fizikal satu meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Oleh itu, anda dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar. Ingat, patuhi... Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Kan? Untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tumpuan awam. Oleh itu, anda dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar. Ingat, patuhi SOP, amalkan 3W dan elak 3S. Bersama. jangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam haru kehidupan pada masa kini. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. lepas digunakan ke dalam tong sampah yang tertutup. Sila lakukan pembasmian kuman ataupun disinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. 1988 dan boleh dikenakan kompaun. Sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema sakit tekan dan sesak nafas, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tumpuan awam. Thank you. Polis tu yang ada phone speaker лето с летом. daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tumpuan awam. Oleh itu, anda dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar. Ingat, patuhi SOP, amalkan 3W dan elak 3S. Bersama kita mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19.

daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Kerja anda kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut boleh dikenakan compound sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tempuan awam.